Johnson perché eh, diciamo eh, Johnson perché diciamo il cognome eh, del <laughs> diciamo del, del marito eh, di Twin, il marito in Twin Peaks appunto Leo Johnson il violentissimo diciamo così Leo Johnson e poi vabbè non dico non dico aggiungo altro perché perché appunto poi eh, Beh, Leo Johnson e poi diciamo la, la storia, poi no, è bellissima con Bobby Briggs, ma non aggiungo altro perché poi insomma uh, se qualcuno ovviamente non ha mai, visto, non ha mai visto Twin Peaks poi vede da solo, quindi è brutto cioè, anticipare o come si dice oggi spoilerare.